asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa idin salaamayaa asxaabta soomaaliyeed meel kasta adduunka aad kaga nooshahan maanta waxaa idin hayaa barnaamij shiriis ah oo fudud oo really cool ah haddii barnaamijkan aad fahamtid wax badan waa iga mahad celin doontaa horta marka hore iskimbaro magacayga waxaa la dhahaa mawlid naale ciwaankayga facebooka aa ku leeyahna waxaa waaye mawlid naale maanta waxaa rabaa barnaamij macquul ah inaan idin baro barnaamijkaas oo ah sida aad ku heli karto like fara badan iyo commenty intaba adigoo weliba qof aanan baryin aqoontaada inaad ku hesho maskaxdaada ku hesho programming inaad ku hesho eh, programkaasna ma ahan wax maaragtay kaaga baahan aqoon dheeraad ah ama inaa computer technology aad taqaano si barnaamijkan aa u isticmaasho waa barnaamij yariis ah oo fudud eh, barnaamijkan eh, marka ugu horeysa waxaa u baahan taha keliya waxaa waaye inaa ciwaankaaga facebookga aa gasho tusaale ahaan ciwaankaaga e, facebook sidaan oo kale u galaysaa ciwaankaaga e, facebooka markaasaan u gashid oo ciwaankaaga qaybta facebook aad tagtid waxaa u baahan tahay liketi inaad hesho wax kale ma samaynaysid e, meesha oo waxaa tegaysa horta waxaa rabtid inaad samaynayso like maxaa rabtaa status ma rabtaa inaad qorto status haddaa rabtid inaad qorto waxaa leedahay intaa waxaa ku qoraysaa waxaa leedahay asxaabta waa idin baryaa fadlan like hala isiiyo like hale hala isiiyo waa idin tuugaa waa idin tuugaa saasaa ku qoray kabacdina boostiyaad leedahay isla markii waxaan ku ballan qaadayaa kun likes inaa hesho maxaa rafaad iyo likes la aana ay haysa dadka dhahaya anin waaba la yaabaawo meeshaan keliya waxaad ku qortaa asxaabta waa idin tuugaa like isiiya kabacdi like waa ka dhargeysaa okay asxaabta waxaan jeclahay waxaan u malaynayaa videoga inaa ka hesheen ehm, like iyo maaragtay subscribe videogan si aa maaragtay barnaamijyo kale oo videogan kasii khatarsan aa idinkugu keeno flowerskana waa idin baraya barnaamijyo badana oo xiisinaysiina dabcan waa idiin soo keenaya asxaabta macsalaamo duuduub aan isku dhaafno ismana dhaafna asxaabta nabadee peace one love soomaaliya ha noolaato